यसरी बानेश्वर चोकमा उभिएर प्रहरीलाई ढुङ्गा हान्न कदापि मन थिएन यस पटक ढुङ्गो त यसरी हान्न मन थियो कि भत्कियो संसद भवन ढलो सिंह दरबार शोषकहरूको घरको सिसा फुटोस् कति फुटाउनु आफ्नै मात्र टाउको साथी फुटाउँदा त यस पटक बालुवा टार नै फुटाउन मन थियो खेलो खेले चाहिँ फाल्न मन थियो ढुङ्गो संसद भवन भित्रैसम्म पुग्ने गरी फुटो स्टेबल च्यातियोस प्रस्ताव थरीका बोस मुटु सानाका बातको मुन्सी बनिरहेको प्रस्तावको यो गोलो ढुङ्गो ताकेर हान्न मन थियो बोली फेरि रहने नेताजीलाई डरले खल खल्ती पसिना बगोस् नसकुन ढुङ्गो सम्झेर आफै खिटखिटाउँदै वर्षौँदेखि हामी माथि अट्टहास गरिरहेको एउटा चटकेलाई उभ्याउन मन थियो जनताको कठघरामा हेर हालेर सोध्न मन थियो केही सामान्य प्रश्नहरू कालो निलो होस् त्यसको अनुहार भनेको यसरी बानेश्वर चोकमा उभिएर प्रहरीलाई हान्न कदापि मन थिएन सार्वभौमिकता ताउमा राखेर साम्राज्यवादको तलुवा चाट्ने आकल झुकल मुसुक्क मुस्कुराउँदै हात जोडेर निच्चता देखाउने सांसदज्यूलाई मात्रै पाँच दिन भोकै राख्न मन थियो र सोध्न मन थियो चिउरा छ केसँग खाने हो भर्खरै प्रहरीको गोली लागेर ढलेको आन्दोलनकारीको रगत लतपटिएको यो ढुङ्गो बोकेर हिँड्न मन छ झोलाभित्र ताकि हरेक झोला देखेर बजाउँदै सिंह दरबारबाट निस्कने कालीका लस्कर ढुङ्गो बज्रदा कम्पन यसरी छुटोस् कि टेबल मुनि कुनै हात नलम्क्युन् आसे पासे मन थियो कि सुइय गरेर हावामा बत्तिँदै बडे मानको पर्खाल नागेर फुटाउँदै सिसा ढुङ्गा पुगोस् बलुवा टारको गद्दीसम्म सत्तामा ढुङ्गो यसरी हान्न मन थियो कि ढुङ्गो त यसरी हान्न मन थियो कि बत्तिँदै आएको ढुङ्गो देखेर सातो उरो फुर्जुवा शासकको युवाहरूले कति फुटाउनु आफ्नै मात्र टाउको साथी फुटाउँदा त यसपटक फुटाउन मन थियो माइती माइतीघर मण्डलामा एक जमात छ त्यो जमात के का लागि हो भनेपछि यो भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुनुपर्छ र यो रोकिनुपर्छ भन्ने हो र मलाई के लाग्छ भने अर्को तपाईँले भन्नुभयो अर्थतन्त्रमा यसले ठुलो बाढी नै हो नि हाम्रो लागि त बाढी हो नि त यो हामी त यो वर्षको हामीलाई त यो अहिले नै तपाईँको वैशाखै बेमौसमी बाढीले म र मेरी आमालाई बगाए जस्तै यो वर्षको बाढी बेमौसमी पार्टीले हामी जनतालाई पनि बगाएको छ र यो अर्थतन्त्र तपाईँले सुन्नुभयो होला नि त हामीले सबै भित्रभित्र त कोल्याप्स भइसक्यो भन्ने छ नि त अब यो डर पनि हो यो अब यसमा चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ अथवा यसलाई भने जुन अहिले गरेको करप्सन छ नि यो पहिलो रोकिनु पऱ्यो यो रोकिसकेपछि अनि भ्रष्टाचारीलाई जुन किसिमको कानुनमा धरामा भुल्याउनुपर्छ त्यहाँसम्म पुग्नुपर्छ अनि मात्रै हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ र अर्को के पछिल्लो के छ भने खाद्यबाट पनि हामीलाई च्यालेन्ज आएको छ हामीलाई थ्रेट आएको छ यो वर्ष चाहिँ तपाईँको धान बाली कम हुन्छ अथवा हामीले यसपालि खाद्य त्यो सञ्चित गरेर राख्नुपर्छ भन्ने पनि छ हाम्रो ध्यान त त्यहाँसम्म त पुग्नै सक्छ So I would like to request all the people out there, please uh, speak for the things that is going on in our society and uh, the country, हाम्रो जुन कन्ट्री छ जुन सुन्दर थियो जुन ब्युटिफुल थियो त्यो भन्नलाई पनि हामीलाई असहज भइरहेको अवस्था हो र यो सुधार हुनका लागि प्रत्येक एक मान्छेलाई चाहिँ सरकार भएको प्रत्याभूति हुन जरुरी छ र हामी अर्को एउटा प्रश्न मैले जोडिहालेँ जस्तै भ्रष्टाचार विरुद्धको कार्यक्रमहरू हरेक वर्ष विभिन्न सङ्घ संस्थाले आयोजना गरिरहेको छ होइन विभिन्न मान्छेहरूले आवाज उठाइरहेको छ माइतीघर मण्डलामा पनि धेरै मान्छेहरू आएर चाहिँ भ्रष्टाचार विरुद्ध चाहिँ आवाज उठाउनुपर्छ भ्रष्टाचारी विरुद्ध चाहिँ हाम्रो सरकारले कदम चलाउनुपर्छ भन्ने जस्तो प्रश्नहरू उठाइरहन्छन् तर पनि हाम्रो देशबाट भ्रष्टाचार हटेको छैन तपाईँ तपाईँको विचारमा चाहिँ यो भ्रष्टाचार देशबाट साँच्चीकै हटाउनको लागि हाम्रो सरकारले कस्तो कदम चाल्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ पहिलो कुरा के हुन्छ भने कुनै पनि सुरुवातका लागि हामीले सुरुवात त्यो विरत हुन सक्दैन सानैबाट नै सुरु हुन्छ सुरुवात हुन्छ र अहिले विगतका दिनहरूमा हाम्रो माइती मण्डलामा जुन किसिमले हाम्रा अभियानहरू चले यी अभियान मार्फत हामीले जनमानसमा यो भन्न पुग्छ भन्न त हामीले वी स्क्याटर अब इन्फर्मेसन द पिपुल लाइक यहाँ के भइरहेछ भन्ने कुरा हामीले त त्यो त भन्न पायौँ त पहिलो कुरो यो घटना देशको हरेक वासीहरूलाई हरेक त्यो नागरिकहरूलाई थाहा हुनु पऱ्यो देशमा यो भइरहेछ अब देश कहाँ जान्छ भन्ने कुराहरू उहाँहरूलाई पनि थाहा हुन जरुरी छ नि त यो अभियानले त्यो काम पनि गर्छ सँगसँगै यस यसका यसलाई चाहिँ कसरी कसरी हटाउन सकिन्छ अथवा कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने भयो तपाईँले भन्नुभएको छ माथिल्लो तहबाट जुन किसिमले हामीलाई हेरिएको छ र माथिल्लो तहमा जुन किसिमको तपाईँको दलालीकरण छ त्यो घट्नुपर्छ अनि माथिल्लो तहबाट नै किनभने तपाईँको टप लेभलमा नै एभ्रिथिङ इज हुन्छ नि मिलिरहेको अथवा त्यो त्यसरी करप्ट वेमा गएको देखिन्छ जान्छ र यो सडकबाट हामीले आवाज उठाउँदै गर्दा त्यहाँसम्म पुग्नलाई त्यो कुरा पुग्नका लागि र त्यसरी मिलेको राज्य संस्थालाई त्यहाँसम्म पुग्नलाई जटिल चाहिँ छ तर यो आवाज आवाज होइन यो आवाज शान्तिको आवाज हो यो आवाज हामी सुरक्षा चाहन्छौँ यहाँ हामी यो देशको उन्नति चाहन्छौँ हामी यहाँ यो हाम्रो सो सोसाइटीमा हरेक कुरा ठिक तबरले भएको देख्न चाहन्छौँ महसुस गर्न चाहन्छौँ र त्यसको त्यो त्यो जीवनमा सरिक हुन पनि चाहन्छौँ सो इन यो opinion so what initiation in opinion what initiation that youth have to do to eradicate the corruption and corrupted people from Nepal? Uh, I think uh, the first uh, thing is that people should be educated by the, the educated by the people who are in the त्यो लेभलमा जहाँ उनीहरूले मान्छेहरूलाई गाइडलाइन गर्छन् त्यहाँबाट पनि रात तपाईँले कुनै कुरा कसैलाई सिकाउन चाहनुहुन्छ बुझाउन चाहनुहुन्छ भनेपछि तपाईँले सिकाएको कुरा त्यो सठिक र सही हुनुपर्छ र तपाईँको मन मानसिक मानस चाहिँ यो नहोस् कि कसैले तपाईँलाई केही कुरा गलत प्रश्न होस् र त्यो कुराले तपाईँलाई भोलि त्यही कुराले तपाईँलाई अप्ठ्यारो पारोस् त्यो नहोस् र तपाईँले प्रश्न गरे जुन प्रश्न गर्नुभएको छ मलाई चाहिँ ओभरअल टोटल तपाईँले जति जे प्रश्न हामीले जे गरे पनि हामी नागरिकमा तपाईँको राजनीतिक चेतना हुनु पऱ्यो एक पोलिटिकल अवेरनेसलाई हामीलाई चाहियो नि अनि राजनीति कहाँसम्म जान सक्छ र हाम्रो देशमा मूलत हाम्रो देशमा राजनीति कहाँसम्म पुगेको छ राजनीतिले के किसिमका तपाईँको गुडबाजी चलाछन् यहाँ भन्ने थाहा छ नि त हामीलाई सो राजनीतिक चेतना चाहियो सरकार भएको प्रत्याभूति चाहियो सरकार सेवक हुनुपर्छ र देशमा शान्ति कायम हुनुपर्छ र भ्रष्टाचार तपाईँको नभएको अवस्थामा मानिस सुखका साथ आफ्नो काममा बिहान उठेर जान सक्नु एउटा रिक्वेस्ट गर्छु हजुरलाई भ्रष्टाचार सम्बन्धित एउटा सानो कविता छ भने रिसाइड गर्न सक्नुहुन्छ ए यो तपाईँको अघिको कविताको एउटा it's humble request to you okay okay अघिको कविताको लाइन उहाँहरूले भन्नुभएको मेरोमा परेको म तपाईँलाई त्यो सुन्नुहोस् प्लिज दाइ प्लिज त्यसरी बानेश्वर चोकमा उभिएर प्रहरीलाई ढुङ्गा हान्न कदापि मन थिएन यसपटक ढुङ्गो त यसरी हान्न मन थियो कि यसपटक ढुङ्गो त यसरी हान्न मन थियो कि भत्कियो संसद भवन ढलो सिंहदरबार शोषकहरूको घरको सिसा फुटोस् कति फुटाउनु आफ्नै मात्र टाउको साथी कति फुटाउनु आफ्नै मात्र टाउको साथी फुटाउँदा त यसपटक बालुवा टार नै फुटाउन मन थियो